alam pala niya pagkagutom na siya CL breakfast time breakfast time mm. gutom na siya oh kakain na siya yung pa bago marunong naman pala pag nilagay mo kakain at kakain mm, busog ka na busog ka na busog na ba yan oh Ah, busog po na. O, oh, si Yumi. Tabi mo nga si Yumi. O, oh, Yumi. O, oh, ayan na. Ya. Mm -mm, yun. Ya. laro kayo. Laro kayo. O. Laro kayo. Ya, tatakot si Yumi. Tatakot si Yumi, tata tatakot pa siya. Pero, man, ano niya, masasanay na din yan, eh. Dapat may kalaro siya, no? Kaya nga, kailangan may kalaro siya. Dapat maglaro sila eh. oh. Dapat Sa- may kalaro si CL. Mm-mm. Mm-mm. Naglaro kayo, laro, laro. Sumit mo naman yun. Yun yun. O, si, ibigay mo nga yung manika na yun, dagadaga na yun. laruan niya kahapon. Eh. Hmm. O siya, ilagay mo din sa ano. Tingnan mo, maglalaro siya. Laro, laro kayo ni, ano, si O. Oh. Hindi niya nakita. Yumi. Yumi. Wala pang gana maglaro. You mean? Wala pang you gana mean? maglaro. Hindi pa naglalaro. Hmm. You mean? Mamaya pa maglalaro yan. Ayaw eh. Hindi nga, kain ka dito dali oh. Pwede mo yung pagkain si El. sini ayo pemaglaro love Sige, laro, laro, laro. Kasama ba yan sa dumating kahapon? O bukod, Angel. Yan mga yung kanya, yung, yung niya na to. <laughs> Nahanap niya yung tumutunog. <laughs> Hindi niya, hindi niya mapakali. Nahanap niya yung tumutunog. <laughs> ba? no? Hindi niya makakita yung laruan niya. Eh. Nahanap, nahanap niya tumutunog eh. <laughs> ah! Ano doon? <laughs> yung hanapin mo yung tumutunog. Oo. <laughs> Oh. Sige. sige, hanapin mo. Sige. Oo. Oh. Oo, oh, sige. Hindi niya makakita yung tumutunog. Ayun, ayun, ayun. Sa leeg mo. Oo, oh, oo. Oh. Uh. Mm. Tingnan yung tag mo. Teka. Hindi makita eh. Ayan, yan, yan. No, no. Tinatabunan ng kamay mo. Eh. Ayan. Si Clenji. Mm. Ah, sige. Ah, Clenji pala pangalan mo, Clenji. <laughs> ah, Clenji. Clenji, kailan birthday niya? November 23. Ah, saan? Nasulat din doon. Hindi ko nakita eh. November 23, 2022. Hmm. Toilet mga tig